Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք կարող ենք ստեղծենք ամբողջական թիվ գրելով int օրինակ i եւ իր մեջ ասենք թե վերագրելով 10, չէ՞։ Սա նշանակում է փոփոխ ստեղծեցինք փոփոխական i, որի մեջ դրեցինք մի արժեք 10, որը ամբողջական թիվ է եւ ընդհանրապես ամբողջական թիվ կարող ենք i մեջ դնենք, որովհետեւ հայտարարել ենք իրեն որպես int, integer, ամբողջական թիվ i-ը կարող ենք փոխենք, օրինակ i-ի մեջ մենք կարող ենք վերագրենք, օրինակ 40, չէ՞։ Սա նշանակում է, որ առաջին տողում մենք ստեղծում ենք i, որի մեջ դնում ենք 10, բայց հաջորդ տողում մենք փոխում ենք i-ի արժեքը եւ մեջը դնում ենք 40։ Հետևաբար, հիմա եթե մենք տպենք i, մենք կստանանք 40, չէ՞։ Ամ Okay, next էլ ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք անենք i, i-ի մեջ վերագրենք i, ասենք թե +2 Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք i-ի մեջ դնում ենք i, իսկ i-ը ինչ է։ 10 է, չէ՞։ 10 գումարած 2, այսինքն 12։ Այսինքն i-ի մեջ մենք սա անելով դնում ենք 12։ Այսինքն ինչ է հետաքրքիրը, որ մենք հաշվարկում ենք մի արժեք, որը մենք դնում ենք i-ի մեջ, օգտագործելով i։ Okay։ Ամ լավ, ես հասկացանք։ Հիմա ողջունում է, որ սա այս սա, մենք կարող ենք մի քիչ բարձացնենք այս կոդը, գրելով հետևյալը. i plus հավասար է 2։ Սա կանի լրիվ նույնը, ինչպես որ սա, այսինքն սա նշանակում է i գումարած 2 եւ հետո այդ արդյունքը թող հետ գրվի i-ի մեջ, okay? Այսինքն ստացվում է, որ ստեղ մենք եթե հիմա սա աշխատացնենք, compile անենք, աշխատացնենք, ստանում ենք 12, ճիշտ է, չէ, 15 գումարած 2 մենք ոչ մենք կարող ենք անենք պլյուս հավասար, այլ նաև կարող ենք օրինակ անենք մինուս հավասար կամ բազմա, բազմապատկում հավասար կամ բաժանում հավասար։ Իսկ բաժանում հավասարը նույնն է, ինչպես որ i-ի մեջ վերագրենք i բաժանած 2։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք 5։ Իմիջալուց modulo-ն էլ է աշխատում։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ modulo օպերատորը տնենք, sense, սա է կաշխատի, սա նույնն է, ինչպես որ i մեջ վերագրում ենք i modulo 2, որը որ դե քանի որ զույգ է, պետքա որ տա մեզ 0, չէ՞։ Հա, մնացորդ չկա, 0, ճիշտ է։ Հիմա եկեք հետ վերադառնանք պլյուսին, պլյուս հավասար, ստեղ էլ ասենք պլյուս։ Հիմա Երբ որ մենք պլյուս ենք անում, մենք ավելացնում ենք, չէ՞ անգլերեն increase նշանակում է շատացնել։ Increment նշանակում է շատացնել ինչ-որ քանակով կամ ավելացնել ինչ-որ քանակով։ Ստեղ մենք ավելացնում ենք երկուսով, չէ՞, այսինքն i-ի արժեքը շատացնում ենք, մեծացնում ենք, ավելացնում ենք երկուսով։ Նենց որ մենք ինչ ենք անում։ Increment ենք անում երկուսով, ավելացնում ենք երկու քանակով։ Increment by 2 Եթե սենց անենք, սա կլինի increment by 5, 5-ով ենք շատացնում, չէ։ Ամ մենք նույնպես կարող ենք քչացնենք decrement, decrement անել, այսինքն քչացնել ինչ որ քանակով։ Մենք նաև կարող ենք անենք increment by 1, 1-ով շատացնենք։ Այսպես։ Մեծ բան չեմ ասում, չէ։ Շատացնում ենք այո 1-ով, increment ենք անում 1-ով։ Okay։ Հիմա բարձվում է այն դեպքում, երբ որ մենք increment ենք անում 1-ով կամ շատացնում ենք փոփոխականը 1-ով, մենք կարող ենք անենք մի հատ ավելի կարճ ձևով, գրելով այսպես i++։ Սա լրիվ նույնն է, ինչպես որ սա, որը լրիվ նույնն է, ինչպես որ սա։ Okay։ Եկեք փորձենք, տենց որ compile անենք, աշխատացնենք, և խնդրեմ կստանանք 11։ Մենք նույնպես կարող ենք իջացնենք, քչացնենք, decrement անենք, decrement 1-ով, decrement 1-ով այսպես կարող ենք անենք, սա նշանակում է քչացրու 1-ով, decrement արա 1-ով, նենց որ եկեք սա compile անենք, աշխատացնենք, Եվ խնդրեմ, ստանում ենք 9-ը։ Եթե մենք ուզում ենք decrement անենք ուրիշ թվով, սենց չենք անի, այլ կանենք մինուս հավասար է, օրինակ 5։ Սա նշանակում է, որ մենք i-ը քչացրեցինք 5-ով, չէ՞ decrement արեցինք 5-ով, we decremented by 5, decrement արեցինք 5-ով, okay, um, հիմա նույնպես ոնց որ մենք կարող ենք անենք i++, որ նշանակում է i-ը շատացրու կամ increment արա 1-ով, մենք նաև կարող ենք անենք i-, decrement արա i-ը 1-ով, կարսում եմ դա էլ է պարս, հիմա, ստեղ միա տրուկ կա, մենք այս մինուս մինուսը կարող ենք և աչից տնենք և ձախից, Okay, բա ի՞նչ է տարբերությունը i մինուս մինուսի եւ մինուս մինուս i-ի։ Դե իրականում այս կոդում ոչ մի։ Այս կոդում ինչ ուր էլ գտնենք, թե ծախում թե աճում, ինքը կտպի նույն արժեքը։ Եկեք տեսնենք clear աշխատացնենք։ Խնդրեմ, ելի ստանում ենք 9, չէ՞, ոչ մի բան չփոխվեց մեր կյանքում։ Դե տարբերությունը ի՞նչ է։ Նայեք։ Եկեք ուրեմն աչ կողմից տնենք մինուս մինուսը, գիտեք ինչ, եկեք պլյուս պլյուս անենք, ինչ տարբերություն։ Ամեն դեպքում մեկով փոխում ենք, ուղղակի ինքրեմենտ ենք անում այս օրինակում։ Եկեք մի հատ ուրիշ փոփոխական ստեղծենք x եւ վերագրենք արդյունքը։ Ինչ կլինի։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն չէ, ստեղ եկեք տպենք ոչ թե i-ը, այլ x-ը։ x-ի արժեքն է ինձ հետաքրքիր։ Հենց որ clear անենք։ Աշխատացնենք Եվ ինչպես տեսնում ենք, x-ի մեջ կա 10, այլ ոչ թե 11։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ I-ը չփոխվեց, փոխվեց, բայց փոխվեց իր օգտագործելուց հետո։ Այսինքն սա նշանակում է նախ եւ առաջ այսքանը արա, հետո նոր այսքանը արա։ Իսկ եթե մենք ցախից տնենք ++-ը, այս սա նշանակում է այսքանը արա միանգամից։ Այսինքն այս դեպքում Եթե մենք compile անենք, աշխատացնենք, x-ի մեջ կլինի 11։ Բարզ է։ Նույնը image-ալոց ստեղ, նայեք, օրինակ եթե մենք ստեղ cout անենք i++, չէ՞։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է նախ եւ առաջ cout i-ը արա, նոր արա i++։ Եկեք ցույց տամ։ Compile անենք, աշխատացնենք, Խնդրեմ, ստանում ենք 10, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ինքը cout անում է i, հետո նոր plus plus է անում։ Okay։ Իսկ եթե մենք անենք plus plus i, այսպես։ Ինքը ամիջապես կանի cout, նախ սա կաշխատացնի, հետո նոր ոնց որ cout-ի մասը կաշխատացնի։ Պատկերացեցիք։ Հիմա իրականում ես չեմ սիրում այդ մասը ես չեմ սիրում, երբ որ կոդի մեջ տեսնում եմ sense բան, եւ չեմ սիրում, երբ որ կոդի մեջ տեսնում եմ sense բան կամ sense բան։ Խնդրում եմ տես բան մի արեք։ Եթե ձեզ պետք է i-ը շատացնել, okay, դե որոշեք x-ի մեջ ինչ եք ուզում այն i-ը, որը որը ուներ միջև ++-ը, թե առաջ։ Եթե միջև ++-ը, օքեյ, ուրեմն սենց արեք, հետո նոր արեք այս ++-ը ու պրծեք։ Սա շատ ավելի པարզ է, քան թե այն մյուսը, չէ՞, այն մյուս վարիանտը, այն որ i++ ենք անում։ Իսկ եթե պետք է որ x-ը ընդունի i++-ի արդյունքը, okay, no problem, սա դրեք ստեղ։ Կամ բան։ Շատ շատ ավելի པարզ է կարդալ, շատ ավելի པարզ է գրել, ավելի པարզ է հասկանալ, եւ ուրիշ ճակավողները, երբ որ ձեր կոդը կարդան, այդ փոքրիկ այդ գիմնաստիկան ուղեղի մեջ չեն անի, որ հասկանանա ու մի րոպե ինքը նկատի ուներ միջև պլյուս պլյուսը, թե պլյուս պլյուսից առաջ, հո օքե, հասկանում եք, չէ՞։ Սխալների հավանականությունը շատանում են, երբ որ գրում եք խուճուճ կոդ։ Միշտ փորձեք գրել parse կոդ։ Սա շատ ավելի པարզ է, քան թե սա։ Այնպես որ sense բան մի արեք։ Այդքան բան, այսինքն մենք հասկացանք, որ բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ստեղծենք փոփոխականներ, իրանց մեջ դնել արժեքներ, մենք այդ արժեքները կարող ենք փոխենք, նույնիսկ օգտագործելով հենց փոփոխականի արժեքը։ Այդքանը པարզ է։ Երբ որ մենք փոփոխականը շատացնում ենք, մենք իրան increment ենք անում, երբ որ շատացնում ենք, plus ենք անում, հա, increment ենք անում եւ կարող ենք increment անենք ինչ որ արժեքով։ Եթե ինչ որ արժեքով ենք ուզում plus անենք, անում ենք plus հավասար այդ արժեքը։ Եթե այդ արժեքը 1 է, կարող ենք ընդհանրապես անենք plus plus։ Եվ նույնը հակառակը կարող ենք decrement անենք 1-ով մինուս մինուս կամ decrement անենք ուրիշ արժեքով անելով մինուս հավասար է ինչ որ արժեք։ Այդքան բան հույսով եմ այս ամենը parser image-ալոց այս increment decrement-ը ապագայում երբ որ մենք ցիկլներ սովորենք, մենք շատ կօգտագործենք։ Սա նաև օգտակար է պատկերացեք խաղ է գրում ու վերևը i-ի տեղը գրում ենք points, աչոկներ։ Ասենք ինչ որ sense մի բան ու ասենք թե մեր խաղացողը սկսում է 0 աչոկներով։ Եվ այս այստեղ է points։ Եվ ասենք թե ստեղ ինչ որ այդ խաղի օրենքներն են, ինչ որ հարցեր եք տալիս, պատասխան է տալիս եւ այն եւ այն, եւ այն դեպքում, երբ որ ինքը ինչ որ ճիշտ բան է անում, ինչ որ ճիշտ հարցի պատասխանում է կամ եւ այն եւ այն, այդ դեպքում միգուցե անում ենք points plus plus, այսինքն աչոկները մի հատով շատացնում ենք increment ենք անում 1-ով։ Կամ միգուցե ինչ որ ֆանտաստիկ լավ բան արեցին, մենք ուզում ենք ավելացնենք իրանց աչոկները 20-ով, increment ենք անում 20-ով, increment by 20 կամ միգուցե սխալվել են ու իրանց աչոկները պետք է քչացնել, decrement անել։ Օրինակ decrement անել 20-ով կամ decrement անով անել 1-ով եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ հասկանում եք։ Այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, հույսով հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ